¿Qué te pasa, bro? Te dejé callado con la situación qué pasó? Hoy te sorprende que suene cabrón Ahora no tengo ojos para nadie, solamente para mí Yeah, ahora cada rima que saco planta en un beat, yeah Voy colocado, suena fresco voy, a aprender ese switch Dentro del planeta como Stitch Hoy vamos a hacer un hit Barro mi manteca checa, yo no soy de este planeta Tal vez por eso me vean diferente Para arriba como avioneta Y tú vas bajando como parapente Siendo lo que un día dijeron que no podía Mira que lo diría, ahora me quiere en su ambiente Hoy yo tengo y si estoy condenado a ser un rapero referente Tirando manteca, así que checa como este rapero viene y revienta, no se comprometa Si no piensa llegar a la meta Qué cabrón, cada rima que clavo en Lebron Yo sí soy rapero y sin fumar un blon Navegando en trap como colono Si hablan 4 pm, prendo el motor Nah, 6 pm abriendo show 7 pm pierdo el control na na Tú que me vas a hablar de rap Tu opinión está muerta hora de escapar Si toca la puerta pues abro ya A esta estrella le toca brillar Ando quemando manteca A nosotros nos sobra la fecha Ese booty era mío desde antes Y ese Mike ya lo sospecha Puesto con belleta Por si ese Mike se nos acerca Dile a Cupido que me enamoré de ti Yo no necesito de flechas Como ya que en un mundo extraño Esa chillo por nada la cambio Solo quiero un poco más de honey Y besar el lunar de tus labios Por ti he llegado a morir Aunque yo diga lo contrario Baby quiero hacerte feliz Porque esa risa yo siempre la clamo No quiero mirar para atrás Quiero mirar el atardecer Que ya esté de mi lado Mientras de fondo suenen disparos de una a tres Baby acércate a mí Vamos a quitarnos el estrés Tu princesa de Monte Carlo Y un monto bancario y eso me hizo crecer El sol sale para los homies ella no quiere los groupies Quieren una dama muy fiel Aunque para ella sea un inútil Por eso no ocupan de croquis Para llegar a donde subí Y que cuando que me tengan más variedad Que el árbol haya de Voynich Tíralo bro os queriendo copiar mi flow Y no les salió Pueden aventar las piedras Pero una aquí las batió Se van tan alto, tan alto Que que sale, sale un jorrón Yeah con Ron yeah, yeah Mírame a los ojos y de frente, con mucho pudor y Dime si todos tus gangsters, siempre he sido el mejor Yo sé que soy un gigante y que tengo alto valor Bastante impresionante, impregname de tu sudor de frente, escúbeme la verdad No desastres es un hooligan Con tu no esperes que fácilmente yo pueda ocultar tu frialdad Y si algún día digo que me siento mal no es verdad Solo tráigame esa mujer para en mi casa poderla besar Con los ojos siempre muy cerrados A pesar de no tener sueño No me permiten pensar ellos me están carcomiendo Mi cabeza va a arder Y no solo porque esté de fuego Tantas ideas metidas Que es como una explosión de queroseno Ya, ya, J. JL Micro A, A, RTA, papá Dímelo PD con el Ares, los tuyos están en llamas Prendiendo fuego bro, dale Para romper otra canción, no fuimos